80 Jahre Erfahrung und die Auswahl erlesener Zutaten aus Italien. Machen aus einem Treffen mit Freunden ein ganz besonderes Erlebnis. Panettone von Loison, der Geschmack Italiens.